узунунан кеткен толкундун таралышын карап көрөлү бирдей аралыкта сызыктары бар жоон резина таякчаны алыңыз таяк дубалга бекитилет таякчанын бош учу сунуп кысып баштаңыз таякчанын баардык жаңы бөлүктөрү термелүү процессине киргенин көрөбүз таякчаны бойлой узунунан кеткен толкун тарайт термелүүлөр толкундун таралуу багытына параллель багытта болот